чамайг үрээд явсан түүний үлсэн агуу ганцаар линдон доромжлоламсан түүний нэрэн ариун хадасны сөрөвтөө түүний нэрэн алдар шиг магтагдаа ташуурын шарахтай Yabancı